为什么？因为上次我朋友说，可能你们看不清楚。因为正经我标题是磨剪刀。为什么磨剪刀？人人家个剪刀呢？我们剪东西，好多人侵占我，好多朋友侵占我，真的很厉害哦！剪过去个东西，我们就怎么也磨锋一个剪刀呢？剪不，切切个边磨，不可以最尖的边来磨，这样啊，这样啊。 用力按住这里，用力啊刮过去，或者用一个摩擦也可以，啊啊这样就可以了，啊也是按过去啦，你看有声音的，因为我很有力的嘛， <laughs> 啊、按过去，嗯，摩多一下，看一下先，哇，很厉害，很厉害，嗯，不要紧了，反正我儿子不要穿的， <laughs> 我很随便，一块给你们看，OK，你看，T 恤，我剪个袖子。 有乜感觉？有乜感觉？哇！你看，啊，嗱，我就洗面呢把，我洗范呢把俾你睇，很难剪的，对啊，呢个很难剪的啊，我仲要磨一下先，我磨你把，我用不同方式的，不可以磨这边，磨尖尖切嗰度，切切的，咁啊呢个顶住这里用力，嗱，你听一下，用力。 如果你要搓搓嘅，也是跟搓过来搓过来。我我有嘅，我 <laughs> 我想你们比较方便点，拿到把东西就利用就比较好，很磨衣啊，好像应该用把锉，因为这个呢把剪刀很钝啊。好像好像花了很多啊啊啊！这样刮过来，嗯，刮过来，因为我磨东西磨过去，OK。哇，不一样了！哇，你看，你看。 我用到这里多了， <laughs> 哦，就是这样啦。如果是好的，给一个订阅给我，谢谢你们，拜拜。